するしないそれでは今回の匠ご覧ください。南3曲2本場開始です。皆さん手配を開けてください。 京卓が2000点ドラがチーピンいやちょっと手落ちたねゼロメンツです本当はもうちょっと守備を考えるんですけどあまりこうどう進めていきますいやまあ一応多分トンバの頃にも言った、はい、色 9枚、9枚、9分の5集まったんで、3、4だったり、6、7、8だったりの3色のことをおっしゃってるんですかね。はい。で、はい、9分の5集まってる2差しが第一本線。6チッパゴロチは4なんで、はい、9分の4。9分の5の2差しがまず第一本線。うん、ドラも1個あるんで、ツモが良かったら、うん 高打点になりますけど。かなりでも、 <laughs> 今までより落ちましたね。かなり落ちたね。やっぱりそんな早々は続かないか。 <laughs> ちょっと。どこからいきますかあのー、リーチしたいんで、はい、えー、泣かれたくない字からいきます。これね、結構9万がもうかなり麻雀プロの大マジョリティになると思うんですけど。ねやっぱりハックだったり初の重なりの 動いてのテンパイも大事になるってことですよね、そういう方っていう人が多いと思うんですよ、うん、でもこれ、白、発重なって、泣いて日給がもう1万400だと、本当にそれは許さない。上がじゃあ日給とか、リャンハンクラス上がりました、大体京都合わせて6000点ぐらい勝てになりました、でも164とか、まあ、1万7000ぐらい、全然なんですよ、やっぱりリーチを、ね、目指して、Q1 がいるわけじゃなくて、とにかく8 吐く発を早く切りたいというそういう思考で私は発からいきましたはいさあ親はギリギリつながっているが今回は苦しそうな手ですそうねやっぱりこれトップ目とかでこの手配をもらうとちょっと折り気味になる手ですよね、でも現状ラス目ですからねもう行くしかないですあ9分の6になりましたね穴ぼこが2つ行 <laughs> きましたね まあ、はい。自敗は処理できましたね。はい。になる自敗。あのー、一応ね、ドラ1使えるタイヤを3色だと、はい、中盤、終盤のね、地位点もちょっと取りやすくなりますね。5%あるんで。最後の方では、そうそうそう。さすがにそうですよね。うん、両面でもない形は、泣きも、最後の方なら、はい。 こに入るチームですかこれはまあ別に嬉しくないんですけどカンパーワンの受け入れができたはいあのー、まあ、一応目いっぱいにそう免品ドライチでも渋々採用ですねえでもどこも逃せませんもんねそうそうそうそう3色固執しすぎると、うん、やっぱり3ワン3ピ数素と限定されすぎてるんでね、ね、もう枯れちゃったりポンされたりで対応できないんでカンパーワンもね、はい、採用ですこれは無駄ずい 今回下茶が少しこう賑やかですけど、あと2人は普通に見えますね。そうですね。まあ、やっぱり、えー、っと、手が悪かったという面はね、折り気味、ここまで折り気味でしたけど、2着の人は常にね、やっぱ上がりに来てるのはトップ目も分かってるんで、はい、できることなら自分で連チャンしたいと思うんで、うん、あこれで、はい、あの5ブロックにします。カンパーワンの。ははい。 麻雀の教科書、5ブロック打法。Q1 から打って、はい、よくこのね、5ブロックだったり、話出るじゃないですか。うん、やはりそういうのは意識して打った方がいいんですかそうですね、本当に基本ですよ。うん、あの、ブロックで麻雀を見て、5ブロックにしましょうと。うん、なぜなら上がるときにいるブロックは5つだから、4面図1ジャンと。はい、1、2、3、4、5ブロックにしといて、はい。これで綺麗すべて ブロック、5ブロックにいる範囲になりましたね。なってきましたけど、まだ一面つもきついね。できてないですね。 <laughs> え、まだ思考泣きはないってことですね。あ、全然ないです。うん、まだないです。ないんだ。はい。あのー、やっぱり、上がれる確率って20から25%なんで、それを何回も何回もやるっていうのは、本当あ、来た ようやく1個生まれましたね。 <laughs> はい。よくね、6巡目までにという言葉ありましたけど、はい、もうそうも言ってられないこの点数状況、やるしかない。後がない親なんで、はい、やるしかないんでやってますけど。今の形ぐらいってまだこう、道は遠いじゃないですか。はい、先のリーチを受けてても戦いに行くんですかうーん、基本は行きます。はい。ただ、リャンシャン店の愚形しかないとかで、押し返すかは微妙ですけどね。その時はいよいよ、 あの、あ、あれね、本当は泣きたいところなんだけど、点数がもうちょっとそれを許さないかなと。だから、これじゃなかったら泣いてるキムさんいっぱいいるよってことですね。そう。はい、持ち点が3万1400あったら、3万はね、地位したと思います。この状況なら泣かない。そうです。このならではですからね。そうそう。ここね、そんなね、20、20から25%の上がり率、それを何回も何回も連続ではね、できないんですよ。 そうですよね。はい。いや、でもまだ、この形は苦しいですよ。苦しい。苦しいけど、まだあの1枚目の3ンはまだなんとかしようと。はい。下ちゃんも3ンいらなさそうっていうのもありますし。あ山に残っててもおかしくないのか。はいうん、あの3ンがね、3枚目とかですかね。この持ち、来た待って。先に来ました、3ンあのー、枚数的にはね、 ウーパスを残しの方がいいんですけど、イーソーが全部出てるから、もうペン数層、ペンちゃんです、ここは。ウーパス層は一応4枚、1枚で両面両方残ってます。えこれ普通だったら、はい、ダリャンソーですか親なんで、やっぱりね、面単ピンドラ1狙ってリャンソー行ってもいいと思います。けど、まあ、やっぱり僕のフォーム的には、バーソンも3枚ですもんね。そう。圧倒的にウーパス層がいいわけでもないし、 はい、やっぱり3色のリャンハンね、ここまでして狙わないはないので、えー、チーソーですかチーソー切りになります。すそうこいあでもここ悩ましいのが悩ましい、うん、やっぱり休めがないと思ったら両面で行くんですか、うん、ウーパーピン入った時あもちろんもちろん、うんね、もうこうなった以上ははいえリーチってするパターンもありますどっちかの基本リーチです3色ができた時はうん先に数層が入ってピンフ この馬強だと、この馬強だと数層差引きもリーチです。やっぱりこの展望状況含め、今までのその大物でを作るという、 <laughs> そうね。展望状況が、ね、展望状況が大きいんですけど、うん、あとやっぱウーパーピンがダマ点にしたところでもう打たれづらい範囲になってるっていうのも大きいです。ドラをまたぐ範囲っていうのは、 本当にケアされるんですよ。確かにそうですね。はい。しかも僕に対して一番ね、向かってきやすい三茶目もピンズにかなり寄せてると。うん、高いですね。はい。これはね、全局、えー、っと、なんだ。やっぱり、ここ、トップ2茶は折りやすいという。3茶目とのめくり合いになりそうな時に、三茶目が僕は黙ってにしたことでウーパーピンポロリが少なそうと。うん、来た入った スパーピン、はい、ってことはもうこれはリーチです先ほどおっしゃってた通りはいリーチしかないリーチを打つはい休めがないと考えると嬉しいのか <laughs> そうだねリーチをかけたいやでも埋まりましたねいろいろそうだねなんとかギリギリないんですけれどもここまで泣かずに自力で仕上げた何度目ですかこの勝負って <laughs> 本当だねこれが本当 流れ論者とかだとね、あのー、さっきまで上がれてないから、 <laughs> おい何シャンポンいやいやいやいやそれはないよね。いやいやシャンポンはないよね。シャンポンはないです。 <laughs> はい、ダメです。あのー、やっぱりずっと流局上がれないとね、ダマテンでしょうっていう人も20年前はいましたけど、はい 今令和ですから時代はそうそうそう全曲の結果が別にこの曲に何も影響しないんでそういうのか気にしない気にしない、はい違うもうちょっと数層が打たれやすい範囲だったら、はいあのダマテンもね選択肢あったと思いますえそうなんですかはいまたねこれってねほぼ出ないリーチなんですよ結構流局ねあるんですけど 黙ってて、数層が出やすいなら、あつ、つもいた数層、やっと実りました。お願いします。乗りました。おお !8000 は8200オールです。ピーチタイヤ、ピンフツモ、3色、ドラ、裏。はい、ということで決まったのは8000オール、日本馬8000は8200オール、やっとここで上がりました。おめでとうございます。3度目の正直がなんとか。 さあ、では皆さんの手配も見ていきましょう。はい、どのような形だったでしょうか。うわー、テンパってるよテンパってるあ、トイメンテンパってます、ね、危ない、危ない。いつからですかいつから張ってます危ないよそこまで危なく、危ない範囲なく、テンパイだったんですね。なるほどね。いや、キムさん。 本当に。長かった。ったよかった。だから本当こういうのが入ると信じて、人事尽くすしかないんですよ、麻雀は。ねでもシャンポンっていう未来もあるのが面白いですね、これ。 <laughs> それは捉えられなかったです。いや、でも見事、こっちなら8000オールになりますから。はい、そうですね。3色があったんで。た。はい。この後親が続くのでね、はい、どこまでリードを広げられるかどうか、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。